абада тараган жарык нуру суунун үстүнө түшкөнүн көрөлү көп тажрыйбалар көргөзгөндөй жарык аз багытын өзгөртөт бул учурда жарыктын кайсы бир бөлүгү суудан өтөт ал эми башка бөлүгү аба менен чектешкен чек арасында абаны көздөй чагылышып таралат